有一天，小明在公园里面遇到了一只蚊子。嗯，哎呀，他回家之后觉得开始生病。那主要的症状有头痛，哎呀，后眼窝痛，哎呀，异常重，筋骨酸痛，哎呀，还有红疹。 好吧？还有高烧三十八度 C 以上，然后红疹，最重要是有红疹， <laughs> 不要涂。嗯，这就是登革热的症状。那么，登革热的这个。 那那，登革热的传染途径有：首先，病媒蚊咬了健康的人，健康的人发病，发病的时候又在被蚊子咬，那蚊子变成病媒蚊之后再去咬其他健康的。人。不要以为这种事情不会发生在台北市，因为如果重复感染的话，有任何症状，请不要延误就医。 相关问题，欢迎洽询。